ар түрдүү температура шкалалары бар кеңири жайылган жана белгилүү болгон цельсий шкаласы бул шкаланын өзгөчө чекити болуп муздун ээриген жана суунун кайнаган температуралары биринчи чекитине нөл градус маанисин ал эми экинчи чекитине жүз градус мааниси жазылды бул чекиттер ортосундагы аралыкты жүз бирдей бөлүккө бөлдү жана цельсий шкаласы деп аталды бул шкалада температуранын бирдиги градус цельсий